siamo a Borgo San Lorenzo e questo è il fiume, lì un po' davanti, se non lo vedete, è il fiume Sieve e da queste parti stiamo andando in centro storico, molto storico. Noi siamo di fronte al vicolo di Castelvecchio che però nei tempi passati si chiamava vicolo della morte. Non si sa perché, ma si può presumere, dato che è un vicolo cieco, che forse qualcuno aspettasse con una lama qualcun altro che passava. Che passava di qua. Palazzo dei Priori, qualcosa del genere. leggevano del, sempre del 1300. E questo è un pezzo che è rimasto intatto. dei loro nodi. E decisava a basta. E ora io sto passando sotto. Ecco come. E ora mi sono persa. questo è il caffè Vanetti che è un caffè famosissimo in Veneto San Buoni? Buoni. Io ho assaggiato il mio buonissimo. Il mio deve essere più dolce. Esatto. bar si chiama uh, Bar Valecchi e un poco tempo fa ha fatto 100 anni. A settembre. A settembre. Uh, un bar bellino, carinissimo, uh, un aperitivo che abbiamo preso, che vi ho fatto vedere, ci costava 5 euro a testa e, ed, era ed era splendido, cioè le cose che fanno, fanno per bene e fanno di cose buone. E hanno una grandissima pasticceria. Hanno una grandissima pasticceria con una qualità eccezionale. Ecco. <laughs> eh, se volete venire qui da Firenze mm, potete prendere un autobus che va fino a Borgo San Lorenzo che si ferma, io presumo, da qualche parte in centro, mm? vicino, vicino al centro. Eh, fate due passi e voi siete lì. Uh, io sotto il video vi scriverò l'indirizzo di bar e il sito di bar perché ogni tanto fanno apriscene grandissimi, vilissimi um, ehm, e lì potete trovare le informazioni.